é, eu vou ficar sem webcam até o meu microfone chegar. E vai demorar bastante. Então, né? Basta esperar. Porque vai demorar pra ele chegar. Bastante, eu acho. É só um recadinho pequeno. É, acho que é só isso, né? Tá fazendo aqui a tampa vídeo. <laughs> Então eu vou ficar sem webcam até o microfone chegar. Dá o seu like, se inscreve e comente se você gostou, tá? Falou!